Je me rappelle que moi du passé qui est blâmé, mais que tout le monde de ton Avec les sentiments, je déconne mais je suis connecté comme la silicone palée. À des peines causées dans des comme ça, et si on m'a fait sur moi, c'est du le la tête de pour des bêtises.